ሰላም ክቡራን ተከታዮቼ RGD Pro የምትለው ይሄ ስቶቭ ማስቀመጫ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ነው የፈለኩት ዛሬ። ይሄ Seven Star የሚል ሞዴል ነው። ይቺ ደግሞ ያው ማስቀመጫ ለሷ ነው። ስትፈልግ መሬት ላይ ማድረግ ይቻላል። ስትፈልጉ ደግሞ እዚቹ ላይ ትገባለች። ከዛ ስትጠቀሙ እቺ እንደዚህ ታስገባታላችሁ። ያን መሰኪያ ተሰከኑና ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄ ካላስፈለጋችሁ ደግሞ ይሄን አውጥታችሁ ይህን ተጠቅማችሁ በባህላዊ መንገድ በክሰል ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ጆሮ አለ ስላላረግ ነው ነው። ይህቺ ደግሞ እንደዚህ መስላች ላይቷን በዚህ ለማየት ትንሽ ይህን ቀዳዳ ብዙ አድርገነዋል ግን ይሄ ቮሊዩም ማስጨመሪያ ነው። ያው እንደዚህ ትመስላለች። ይሄን ግን አያካትም። ማወቂያ መታወቅ ያለበት አንድ ነገር በተለይ ለውጭ ሲሆን ያው በዶላር መጥቶ እንደገና ወደዛ ከሚመለስ ተብሎ እዛ ነው የምትገዙት ራሳችሁ። ሞዴሉ እንዳያችሁት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ያው ሲሊንደር የምትጠቀሙ በጋዝ ከሆነ ደግሞ ይህቺ ትንሽ ናች። በእርግጥ ግን ተለቅ ባለው ከሆነ እዚህ ውስጥ ታስገቡና ሲሊንደሩ በዚህ ጋር ይወጣል። እዚህ ትጠቀማላችሁ። ስለሌለኝ